来，欢迎收看《天天开心》。老爹说五三九，哎，我没恭贺。昨天台才有听到了，听到什么？听到我们之间的秘密。老爹讲，哎，一零二零三零一一二二三三，准备要出有没有？但是老爹那时候学的，一零二零三零呢，结果他给我出一一三三。好了，接受接受接受了，但是你要继续加油啊，好不好？哦，你看这一期有没有？你看这给。 那公姐，我们要我们要给台彩掌声一下。你看一万四千三百五十五注，你昨天投注量不管呢？昨天投注量不高哦，但是中一万四，今天涨大概丢阿球还嗨。哦，你看上一期六万六千注，成长百分之二十五，啊台彩这样才对嘛，我们才会支持你嘛，对不对？那你继续放黑啊，都好啊，你啊。 好，来，那那那也那来讨论一下张亏先，一一，一七二七三三三八，老爹讲的，两三天讲的，两个尾数有没有？两个尾数带连号，他有点让人家失望。如果给人家亏一一，哦，一七二七三三三，啊，你亏二八，还是亏三八，还是估计个是三七，啊，你有水啊？大家就笑个笑嗨嗨啊，对。 哦，好了好了，不勉强你了，不勉强你了。哦，跟大家讲一下。好嘞，我们来讨论一下今天的板路。来，大家来看今天的板路。来，又过来，我改又发多来。好、来，大家看，一下。来，来一叠加，哦，一叠加。一期哎，一期登有无？有人在问，那天在问，两期，两期，漂亮。 干得好，有没有？二七五七五七，有没有？五七，看到没？哎呦，不用拉我了，这五七五七，我睡吧，睡。哦，真的表现的不错啦，我们讲一个实在的啦，感谢你啦，感谢台彩啦，好不好？哦，感谢台彩啦，骂的时候归骂啦，吼，然后让大家中的时候就要感谢你啦，好不好？ <laughs> 哎呀，还还有一件很重要的事情，什么事情？真的，我这样讲好了，你们去看老爹昨天两个两个影片。第一个影片是什么？就是现在正在录的。讲个实在的，根本完全没中。但是你去看晚上六点的直播，有了中两颗了啊！如果你仔细听，里面还甚至可能有机会中三颗了。哦，所以说晚上六点是真的最精华的哦，一定要进来看。 哦，啊，记得订阅小铃铛，爱改七楼梯，好发财一定要跟，一定要跟上来，好不好？我们一定要跟上来，好不好？好来，我们来看今天今天大家推荐的一个号码，来来，先来跨界底国良，二三二四三二，你看，今天大家开始练，二连号带尾数，二三二四有机会不？来，美金来，把美金带过来。 我们的小编跟我人要在上面点字幕比较好出来。好来，M g i n 加力狂，二三二四二四其实也差不多了。我今天干嘛二四差不多啊？甚至我觉得三一，哎呀，那一三也差不多要出来了。我的感觉啦。哦，二三二四带三二二三二四哈，啊三二叠叠加。好，来我们看昨天这一位。来，我们来看这个。 看师姐，一六，知道不知我上在开玩笑讲哈，零一一六要连要连中啊，就一六没有开，那一六会不会隔一期再出来？会不会隔一期再出来？一七带一六哈，啊，一七跟一六都蛮熟的，一六有可能会继续开哦，哦，近期应该一六有机会继续开哦，哦，啊，昨天哦。 热牌中了，我觉得今天开始可能会挑骚人的人牌出来。啊，今天二零出来吧。我跟你讲好啦，很主席啦，老弟今天他比较晚露营啊，十一点啊。我感怕一点的时候左右哦，到两点吼，一零二零三零应该直接封牌了。大概到两点左右吧，一零二零三零左右就封牌了。哦，要买的卡丘阿金呢？要买的卡丘阿金呢？哦。 好来我们看师姐的一六零八二一来零八，不用问了，零八今天会很多人继续追。哦，零八今天有很多人继续追，八尾今天还是很多人继续追，应该会把它追到出来为止，点奈八尾。哦，大家注意一下，七尾开了五八尾，哦，自己要注意一下，自己要注意一下。好，二一漂亮，为什么？ 老爹讲，最近要不要正规版路，要么就正负加一四期加一五期，二亿漂亮，二亿漂亮。好了，我们看土地公这个一零二四，老爹讲鬼啊，点他二零，动尾 c a 有表现，哦，零尾可能会要会要有需要有表现，但是以往年来讲，一一开了一零是不会开，有没有一零是不会开。 所以这时候呢，你看老爹在东张西望是要干嘛？当然是找白纸啊！跟你们讲什么啊？一零不会开的，哎，一零，我是觉得啦，一零不会开的，好，我觉得一零不会开，好，我觉得一零不会开。好，来，我们来看下一个。哎，这个刘备哟，二零三零，二零我喜欢，今天二零我真的喜欢。 哦，啊，三零也不错。今天一零二零三零一零，我可能会较软，但是我觉得二零三零是很漂亮。好，来，我们看杰森这个二九三四，李 Q 三鼠，来李 Q 的德维，来二九在这里，来，来来来，二九来了三级加倍级加一级加二十六 G，二九会出？老爹的预感。 他不会出，他不会出，他会出，我就把他给。昨天有人说会吞球，我看我还是不要吞球好了。对，他 <laughs> 他如果会出的话，我就我就就让他出啊，不然怎么办？然后二九啊，老爹的家觉二九不会出，哦，二九不会出。好，来三四，来三三一开，有时候三四会跟着走。好，我们讲一个实在的，三三一开，三四有可能会跟在旁边。好，而且三四已经十一期了。 正负加一，我觉得内有，那外有，内有，那外有。而且今天可能会开偏冷牌，三四可能机会会高。正常我觉得三四不会开，但是我觉得台太没有那么佛心。头一缸棒黑啊，第二缸佫给你棒黑啊。啊，我讲好康的好代志啊，卖白卖高偏，哦卖骗我头一缸生态彩来。看这零一啫，哦看这零一，来我把它放大一点，让大家看得清楚。我们看零一，来零一今天两期了。 会不会空一格开，空一格开呢？有几率可言，哦，有机有机呀，有机有几率可言，有机啦，有机啦，今天是有机啦，嗯。但是哦，你看哦，一一出了，通常零一都没有出过，所以嘞，啊，零一不会开的，啊，我都东讲一零不会开了，零一怎么会开嘞？一零零一不会开，一零零一不会开，老爹自己的感觉，一零零一是不会开。好，我们来看一二。 啊，一二八起没开了，然后六起，六起，六加二等于八，一二今天机会颇大，一二今天颇大，你看下一个这个贱狗，你看一二也开一二一三，想要骗我哦啊一三不用讲，老爹苦口婆心讲，一三最近很多人在喂，哦很多人在养，一三最近很多人在养，所以是不无可能。至于零二有没有，我觉得机会很大。你看一一带零二有没有？ 一一带零二哦，零二跟一二，你看一一带零二，零二很漂亮哦，所以我不敢，我不会讲说它不会中，好，但是哦，这个零九，你看这个黄晨晨零二零九，他抓的真的有水准，零九上期八八期，这次是第九期，二二加一，我讲就 n 加一，有没有正负一期，零二零九今天真的可以二合拼并看，今天这个黄晨晨的我特地把它跳出来，零二零九真的我觉得很漂亮。 好，我们来看这个永义兄，组织零四啊，零四哦，大家感觉如何？我感觉不好呢，阿林怎么咧？我听到你嘛讲不好，对，零四来下起来。哦，零四的，零零四来下起来，一零二九零一零四不是我喜欢的。哦，零四零四没有。好，那一八不用讲了。 一八当红炸子鸡，谁敢砍你啊？别闹了，别闹了，好不可能。好了，我们看这个，明哥刚南 star 来二八二九，李八李九来李八，你看，哎，二八二九同时拆，连续三期没有开，二八哦，不无机会啦，不无机会啦。 好，我们讲一个是在不无机会啦，因为今天可能要开篇了，我觉得今天可能要拍片了。平时我敢我敢很嚣张的跟你讲说，哎，不可能啊，这种，但是问题是，今天我我敢不敢？我不敢讲这种话，哦，今天我们刚刚公开机关位。好，来我们来看这个，这个比较争议的阿德一一一八，一一会不会连？之前有连过，哦，阿一要不要连？哦，昨天老爹。 打嘴巴，打嘴巴！老老爹昨天讲依依不会看嘛，对不对？我老爹说老爹不喜欢依依，就依依让他中。那依依今天会不会连？哎，你有干嘛想？你有没有觉得依依已经连一次？你看这里连一次了，有没有？再连一次啊，好唔好？阿哥亏了，再个连一次。阿杰阿杰会连吗？有机会呢，哎，有机会呢。哦，所以我们唔敢乱靠腰哦，来，我们唔敢乱讲话，来三八。 三八啦，三八，你都唔捌连过钟诶物件，你要跟我连钟来，我们就直接送他上路。三八给你写的特别大，跟你讲，三八是无机会啦，三八无机会哦。对，一零二九零一零四三八这这这个机，哦，这个机，我觉得这这五只不太有有机会。好，好，当然时间秀侪过去啊，哦，啊，小编也会很辛苦的喏。 帮你们统计，记住哦，是目前 FB 统计的前十支。好，如果你把老爹的这个牌当成说你是唯一明灯，而且说啊，这十支一定要中几支，蓝公击，不要有这种期待。我们现在是在帮你统计，现在目前 FB 热门爆牌的前十支，而晚上六点是最精华的台彩，目前即使人家下最多的十支，哦，是不一样的哦。 东西是不一样的哦，所以号码你会看到是不一样的哦。好，好，欢迎晚上六点准时收看，我们不见不散，拜拜。